Fortnite-ийн тоглоом мэдрэг тоглохоор. Ерөнхийдөө за тэгээд юу байцхан. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ The Joy of Creation Reborn-ийн Chica хийх гэж байна. Тэгээд бас аа Freddy Bonnie хоёроо хийцэн. Тэгээд Chica хийгээд би яг энэ тоглоомыг тоглох сонирхол манаас бүтэн төрөөд ирсэн болохоор тоглохоор шийдлээ. Тэгээд эхэлцгээе. За ерөнхийдөө бол Чика бол одоо ийм ширэнгэн ойд одоо суурьж байгаа юм байлээ. Тэгээд юу ч гэсэн тэгээд айгүй цаг хугацаа бол хангалттай гэсэн мөртлөө ёо энэ ямар арай чанга байна. За тэгээд 10 э, ийм цаас олох юм шиг байна. Юу ч гэсэн ийм 10 обжект. За тэгээд ерөөхдөө эйгүү эйгүү байна. Би ч гэсэн миний яг нэг юу ч гэсэн би Хоёр одоо тоглоод юу ч гэсэн нэгдээ хамгийн их эхнийхтэй нь бол нэлээд цаас авч байгаа тэгээд өгсөн байгаа тэгээд Чика ерөнхийдөө айгүй амар айлгад юм байлээ. Тэгээд би одоо яг тоглоогүй тоглоогүй бас урдсан болохоор айжлаа да. Яа. Би мэн аттай тоглоом дургуй байшин ч юм уу ядаж нэг ой модгүй л газар юм. Ой модыг тоглох, ой модтой нэг тийм тоглоом тоглох. Ер нь айгүй яг ер нь айгүй амар амар тоглоомнууд ой мод дотор байдаг юм шиг байна. Одоо ингэж Slenderman тий одоо энэ тэгээд өөр бас амар амар тоглоом. Тэгээд та бүхэн бас намайг өөр юм аим шиг тоглоом тоглоулахыг хүсвэл хаа доор комент дээр өчээрээ тэгээд э, юу ч гэсэн ер нь лайк нэлээ авсан ч юм уу эсвэл бол яг миний тийм дуртай тийм тоглоом байвал тоглох болно. Тэгээд одоо бас аимшиг тоглоом бид нар ерөөхдөө тоглоод ерөөхдөө жоохон жоохон дасцсан учраас тэгээд одоо За Аав одоо нэг тавхан юм талыг авчлаа. Тэрээ ерөөсөө нэг л бариг нэг л баригдчих юм бол ерөөсөө дутаж чадахгүй мэн. Аваач За тэгээ бас нэг зүйлийг хэлэхэд 100000 э, subscribe бүрхэд айгүй за ер нь бол нэг хол зай байхгүй тэгээд 100000 subscribe хүрвэл яах вэ гэх юм бол би одоо ерөөхдөө та бүхэн ер нь мэдчих шиг л болсон л да. Fortnite-ийн тоглоом мэтрэг тоглохоор ерөөхдөө за тэгээд Йоо Йоо, яаж бариад байгаа юм бэ? Тэрэл тэрэхгүй үед намайг харахгүй байж магадгүй. Oh! Oh! Аа, гэрэлгүй ч гэсэн эн чинь намайг хардсан юм байна. Тэгэхээр гэрэл хэдээр ерөөс нөлөөлөхгүй гэсэн үг. Тэгвэл бид нар одоо алхаж үзье та. Зөөлхнөө л явж үзье. Магадгүй дуу чимээгээр дагдаг гэж магадгүй бас. Гэтэ ер нь хүмүүсийн хэлснээр Чикагийн аа яг энэ үе бол ер нь хамгийн хэцүү үе юм шиг үлээ. 오. ирлээ, ичтэй, ичтэй. Нэ яах юм болоо. Яй. Яй. Яа. Ой, е. За би сая чика яг хэрхэн хэрхэн гээд аа jump scare-сээс болторх вэ гэх тийм юм хайсан чинь яг над руу өөрөөс ирэнгүүтэл би гэрлээ тусгаад өөр л харах хэрэгтэй байна. Зөв ч гэсэн тиймэрхүү юм болоолаа сая. Гэтэ яг ажиллах нь үгүй сайн мэдгүй байна ерөөхдөө жика бол амар хэцүү байна. Миний бодож ирснээс арай л хэцүү байна. харсан уу? Алга болчлоо. нөгөөний нь хаана исэн бол тоо. Тэнт байж тэнт. За за үхээ үхээ. Наашир. За за тэгээд юу ч гэсэн ингээд энэ дугаарыг энэ төрөд ингээд дуусглаа тэгээд юу ч гэсэн аа амар амар хэцүү байд юм байна. Тэгээд надаа бол нь яг бүр амар олон цаг байсан бол би бас аа амар олон цаг оролдож үзэх байлаа. Гэхдээ надад нэг амар олон цаг байхгүй учраас тэгээд одоо яг үндэ тоглох цав алга за тэгээд юу ч гэсэн Чикаг өөр ерөөхдөө Чикаг байршлууд те одоо ерөөхдөө Чикаг бас яаж аргалах уу тийм цааслууд нь хаана гэдгийг хэлж өгөх юм байвал коммент дээр бичээрэй за тэгээд юу ч гэсэн дараагийн бичлэгээр уулзцаа түр баяртай баяртай